a molestar. Pero mire, yo vengo cansada. Y, encima estoy llena de dolores. Me duelen los hombros, la espalda, las piernas. seguro que usted estará pensando, ¿cómo es posible? Una señora joven. Sí, pero mire, por fuera, porque por dentro ya tengo lo mío. Mire, tengo dos hijos y el mayor nació con toxoplasmosis congénita, con parálisis cerebral. Tiene 21 años y él es ciego, casi sordo, no habla, no anda, va en silla de ruedas, eh, tiene pañales, eh, necesita y me necesita a mí, yo soy su cuidadora, le ayudo, le cuido eh, las 24 horas del día y, y, a veces necesita hasta dos personas. Cuando le bañamos, a las 7 de la mañana le levanto y hasta las 9 que va al colegio necesitamos eh, todo el aseo, luego por la tarde vuelve a las 5 del centro donde va y otra vez más de lo mismo, todo el cuidado suyo, él toma medicación cada 8 horas, tiene crisis epilépticas, oiga, qué dolor tengo de verdad. Y yo era suyo, cotizaba la seguridad social por mí y también dejaron de hacerlo hace dos años y el dinero de la dependencia también me lo han retirado. Y yo le digo a mi marido, el sector que genera más enriquecimiento de empleo... En lo que va de 2014, más de 30.000 personas dependientes han dejado de recibir ayudas y el gobierno sigue presumiendo de que atiende a 724.438, mientras que en 2011 eran más de 738.000. ¿Se acuerda usted de la famosa ley de la dependencia?